Olha, Kika. Estás contente? Sim, vamos ah. voar. Ah. É fixe. Não mexe, não mexe. Olha a mãe. Vamos plantar wat é isso mesmo?

a voar, lá para baixo. Não, agora está no ar. Yeah. É. Bota mudar a luz para o